方の伝統文化をふんだんに盛り込んだ演舞をしております東京支部とついておりますけれども福岡博多本拠地する流れの東京支部として関東を中心に活動しております福岡の伝統文化博多どんたく博多祇園山笠博多にわかなどを演舞小道具衣装に盛り込んでおりますそういった福岡の文化を少しでも感じていただけすと幸いです ご覧の通り少人数ですおそらく今回のお祭り最小人数だと思いますけれども人数関係なく精一杯お出し踊りますのでご声援いただけますと幸いです 品品川上子は10問目10問目での手小玉玉山パワーへ AKB バッター飛行機移動でラスタ歩け Welcome 東京支部の皆さんありがとうございましたさあ続きましてはエントリー